Hai happy guys, kita akan membuat donat kentang enak, empuk dan lembut. Siap dihidangkan untuk keluarga atau buat jualan. Nih guys, donat kentangnya lembut banget. Donat kentang enak, lembut dan mantap. Bahan-bahan A. Tepung protein tinggi 350 gram, kentang 150 gram, gula pasir 100 gram, susu bubuk 15 gram, sapi instan 8 gram. Kentang dikukus lalu dihaluskan. Bahan-bahan B. Air es 100 ml susu cair 50 ml, telur ayam 1 buah, Bahan-bahan C Butter unsalted 60 gram Garam 8 gram Semua bahan A Dicampur Diaduk sampai merata Di rumah bisa menggunakan mixer biasa. Setelah merata, lalu masukkan bahan B. diaduk sampai merata sampai kalis lalu masukkan bahan C sampai merata sampai kali lalu diangkat adonan yang sudah jadi ditimbang masing-masing 50 gram lalu dibulatkan adonan yang sudah dibulatkan siap dibentuk kita akan pakai cetakan donat ini yang 10 gram buat disatukan ke sini agar tidak mengurangi berat donatnya ketika dicetak pisahan ini disatukan kepada selanjutnya. Cetak semua adonan sampai selesai. masukkan ke dalam proper selama satu jam atau bisa ditutup rapat dengan kain serbet atau bisa pakai plastik wrapping adonan donat sudah mengembang siap digoreng panaskan minyak gunakan api kecil cukup satu kali membaliknya masing-masing sisinya selama satu menit donat yang sudah matang didinginkan sebentar lalu dikasih topping donat kentang biasanya dikasih gula tentang original sudah jadi donatnya siap diberi topping ini untuk topping donatnya coklat dark kompon white kompon pink kompon butter cream, keju gula bubuk kacang almond kacang tanah coklat Mises donat original dengan topping gula bubuk donat dengan topping keju oleskan buttercream sampai merata itu sudah merata lalu parutkan keju di atas donat dengan rata topping dark coklat topping pink coklat topping coklat Mrs. topping kacang almond dan tanah. coklat donat original donat keju donat dark coklat donat white coklat donat pink coklat donat oreo donat kacang tanah donat kacang almond donat coklat mixes siap buat pesta donat buat Yolando